вот ана жерге тұру керек та еңбекші қазақ ауданының салам алейкум, қазақ елі еңбекші қазақ ауданы полиция бөліміне келіп тұрмыз есік қаласына думан бауырымызды думан бауырымызды қолдап қорғау үшін келіп отырмыз қазір ғана мына үміт ә, үміткерлердің пресс конференциясынан шықтық алматы қаласында тәуелсіз кандидат құжаттардың ол жерде де біраз қарарлар қабылданды оны халыққа жеткізетін боламыз енді қазір біздің мақсат мынау заңсыз сотталып жатқан думан мұхаммедкәрім бауырымызды қолдап келіп отырмыз ол жерде кәдімгідей жиналған адамдар бар осылардан ой пікірін білейік мұрат оспанов ассалаумағалейкум қазақ елі біз міне бүгін тапсырғандарымызды пікірлерімізді айтып соны қолдау бүгін міне еңбекші қазақ ауданы полиция департаментіндеміз келіп тұрған себебіміз кешегі алматыдан облыстық алматы облысынан мәжіліске өзін депутаттыққа кандидат үміткер есебінде ұсынған дума мұхаммедкәрімнің қамалғанын естіген шығарсыздар думанды 25 тәулікке қамады бұл e, ә, заңсыз шешім ол біздің жаңағы қалай айтамыз черновик болып кеткен конституциямыздың e, өзіндегі сол заңдар бойынша да ол заңсыз да себебі ә, қазір үміткер есебінде оның иммунитеті бар оған ә, оны соттауға ешкімнің хақысы жоқ ә, себебі заңды хаттама шыққан жоқ әлі олар өтті ма өтпеді ма деген ешқандай хабар берілген жоқ ол да заңсыз негізі сол себепті біз жаңағы ә, думанның ә, қорғаушысы ә, ғалым нұрпейісовпен ә, хабарластық ол кісі жоғарғы сотқа осы болып жатқан заңсыздықтар жеткізген екен ә, облыстық сотқа тіркелді деді демек думанды олар босатуға міндетті қайталап айтам? міндетті бұндай заңсыздықтар сайлау кезінде де болды көрдіңіздер қазір интернет желісінің барлығында жүр прокуратура неге үнсіз екен түсініксіз ол ешкім арыз жазбай ақ прокуратура сол қылмыстық істердің барлығын негізге алып тергеу амалдарын жүргізуге міндетті тағы да қайталап айтайын прокуратура міндетті бірақ оларға ешқандай іс қозғалып жатқан жоқ э, осы заңсыздықтарға э, шыдамағандықтан ол э, жалғыз өзі шығып өзінің наразылығын білдіруге оның толықтай құқығы бар ол соны білдірем деген үшін алып кеткен кешегі адвокатының берген сұхбатынан түсінгеніміз ә, оны полиция қызметкерлері алып кетпеген оны ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері алып кеткен ол жерде де э, өрескел заң бұзушылықтар болған бұл заң бұзушылық тоқтайтын түрі жоқ бір сөзбен айтқан кезде э, кешегі сайлауда болған заңсыздықтардың барлығын өзінің наразылығын жеткізуге шыққан азамат ол э, демек оны қазір заңсыз қамап жатыр оны дәл қазіргі осы өздерінің шығарып қойған өздеріне бұрмалап алған заңдары бойынша да думанның ешқандай жазығы жоқ сол себептен біз оның босатылуын талап етеміз э, қазір күтіп тұрмыз апелляциялық сот э, не шығаратын э, облыстық сот қандай үкім шығаратын біз оны да жарыққа шығаратын боламыз дәл осылай кете беретін болса халық өз наразылығын тек алаңдарда көрсететін болады оған уже бәріміздің көзіміз жетті бір қаңтардың қаралы қаңтардың оқиғасын көрдік қанша боздақтардан айырылып қалдық біз ондай нәрсенің болғанын қаламаймыз бірақ мына билік соған халықты мәжбүр етіп жатыр жанға бататыны да сол кешегі сайлаудағы болған заңсыздықтардың барлығын көрсетудің орнына соған наразылық білдірген адамдар қамалады бізде ол бірінші рет емес дәл бұл сайлау үшін емес басқа кезде де дәл сондай былай ойлап көріңіздерші кеше сайлау учаскесінде бюллетендер ұрланып жатыр да заңсыздық па заңсыздық бүкіл әлем көріп отыр ешкім арыз жазбай олар соны іс қозғалу керек егер сол сайлау учаскесінде бір адамды өлтіріп жатса сонда біздің құқық қорғау органдары не істейді ешкім арыз жазған жоқ деп қарап отыра бере ма интернет желісінен е ананы өлтіріп жатыр екен деп қылмыстың айырмашылығы жоқ ұрлықтың айырмашылығы жоқ біреу мың теңге ұрлап сотталса да он мың теңге ұрлап сотталса да екеуі де ұры ғой дәл сол сияқты бұлардың екеуі де қылмыскер ол қылмыстың барлығын әшкере ететін ешкім жоқ себебі сол қылмысты жасап отқанда өздері соны бүркемелеу прокуратура бүркемелеп отыр ма бүркемелеп отыр ол анықтан анық көрініп тұр сот прокуратураның айтқан шешімін шығарып заңсыз соттап жатыр ма заңсыз соттап жатыр заңмен жұмыс істейтін ешкім жоқ демек ә, не істейді бұны заңсыздық бола бергеннен кейін халық өзі өзгертуге амалдың жоқтығынан алаңға шығуға мәжбүр болады э, сол себепті біз босатуын талап етеміз э, біз бұлай қоймаймыз жазатын жерінде де жазамыз түк шықпаса амал жоқ бейбіт шеруге шығамыз басқа не істейміз дұрыс ал мына жерде бауыржан айтимбаев деген ақын баламыз тұр енді осы сөз айтсын бір бірін түсіріп айтайық ассалаумағалейкум армысың қазақ елі көріп отырсыздар ма жұмамұхаммед кәрім ағамызды ешқандай ештемеге қарамастан міне өздері құқық заңын бұзып міне жиырма бес тәулікке қамап отыр ол ағамыз мысалы кеше өзінің мына сайлауға қарсылығын білдіріп мына сайлаудың әділетсіз өткеніне қарсылығын білдіріп ол өз еңбегін жасауға шықпақшы болған мына шіріген жүйе ұрының көті қуыс дейді бұл шіріген жүйенің арты қуысты сондықтан не деймін қазақ еліне ояныңыздар бірігіңіздер осындай елім деген ер азаматымызды ел болып қолдайық үнсіз қалмайық осы уақытқа дейін қаншама батырларымызды қолдап қорғай алмадық қарасаңыздар кешегі алтынбек заманбек арон атабек дулат ағаларымыз сақылды мысалы қазақ елі осындай оянбасақ орнымыздан тұрмасақ ертең осындай күн әр қазағым басына тумасына кім кепіл сондықтан ояныңыздар ерлігіңді мақтан етсін ел бүгін белге байлап тәуекелдің белдігін белсенділер ақиқатты айтпаса ойлаушы еді сенен басқа елдігін де өз өмірін шерменен белсенділер елі үшін терлеген қазағым деп белін буған ерлерді құзғын билік босатыңдар түрмеден иә жігіттің жақсы түрмеде аттың жақсы кермеде сондықтан бір жағадан бас шығарып бір жерінен қол шығарып осында елім деген әділдік үшін күресіп жүрген азаматтарымызды қолдайық қорғайық сондықтан күш бірлікте қазақ елі біз біріксек біз алмайтын қамал жоқ дұрыс енді руслан кемелбаев бауырымыз тұр ә, белсенді азамат армысыздар алты алаш мен тәуелсіз бақылаушы руслан кемелбаев боламын ә, думан мұхаммедкәрім сенімді өкілі болғанмын осы сайлауда жалпы алматы қаласы бойынша облыс бойынша жалпы сайлау әділетсіз өтті заңсыз өтті фальсификация өте көп болды дума мұхаммедкәрім жалпы өзі үміткерлері жалпы қолдаушылар өте алматы қаласы облысы бойынша енді бақылаушы мұқалмас бірлестігінің бақылаушы нәтижесі бойынша дума мұхаммедкәрім жеңіске жеткен бұл әділетсіз сайлау болды жаңа аманаттікі өтіп кетті соған қарсылық білдіріп дума сөз бостандығын пайдаланып өз пікірін айтып еді сол сөз бостандығын Э, жаңағыдай жоққа шығарып оны 15 тәулікке жау ой 25 тәулікке жапты міне қазір есік қаласы қазір міне сизоға жауып тастаған думан мұхамедкәрім бүгін жиырма төртінші наурыз күні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 дүние байлықты мансап қып нәпсін тию бүрку жоқ өтірікте құйрық жоқ құрықтар оны пиғыл жоқ заң болмағанмен кітапты орындайтын бұйрық жоқ бірліксіз елде жаға жоқ құдайдан келер пана жоқ қорлыққа қарсы тұратын бойында қайрат шама жоқ көрден суық орын жоқ жинаған сауап орын қорың жоқ көлеңкеге айып таққанға үміт артуға жөнің жоқ осындай елде бақыт жоқ ойлануына уақыт жоқ ал қағып мойына мойнына ақылдан таққан жақыт жоқ осыны айтқанымды ұқпаған адамдардың ішінде тірі жоқ құлақ сап сөзімді құптаған жүректің жанына жанның кірі жоқ дауыс ұрлаған мұғалім ұстаздыққа лайық бірі жоқ алладан ұлық дана жоқ өзінен басқа дара жоқ сенбеген пенде осыған құдайсыз құлда сана жоқ өзіне арнап өзіне арнап сағатын разылығын оның табатын құлшылық жасау құдайға адамнан бастау алатын күнәһар біле білсе бағасын құлыптан ашар шамасын құдайдан басқа кімнен сен бақыттың кілтін табасың иә қазақ елі әр сөзде мағына бар сондықтан ояныңыздар орындарыңыздан тұрыңыздар мына бір күнмен өмір сүрмеңіздер ертеңгі күндеріңізді ойлаңыздар ертеңгі күндеріңіз сіздердің болашақтарыңыз сондықтан болашақты өзгертеміз десеңіздер қазіргі шақтан бастап ояныңыздар өткен шақпен емес осы шақпен мақтанайық біз қазір жүрміз қаншама азаматтар айтып жатыр болашақ жастардікі болашақ жастардікі дейді болашақ жастардікі емес дәл қазіргі шақ дәл қазіргі сәт жастардың біздің қолымызда сондықтан оян қазақ жастары оян қазақ үлкен кіші кәрісі өлшеулі өмір біткенше көрге басым кіргенше мен халқыммен біргемін алға қазақ қазақстан қазағым елім қайқайып белің сұңғатып таянып талауда малың қамауда жаның аш көзіңді оянып қанған жоқ па әлі ұйқың ұйықтайтын бар не сиқым оян қазақ оятуға тырысам масқара ғой қазақ бола жығылсаң дақ келтірме қазақ деген есімге ақиқатты айтқан сөзде ұғынсаң тақта отыр ібіліс пе шайтан ба енді маған жол қалмады айтарға ей жігіттер ояныңдар ендігі сөз қалмады айтарға тұсамайды мен енді қубас күн басым deyіп бұдан әрі тұрмаспын ата бабам қорғап қалған кең далам қытайлардың емес шығар төсегі біліп жүрсің әрқайсысы қайда жүр өлтіргенің шамалы дайын тұрады бұл елдің досында алтын табағы жауынан айза садағы қазағым сенді ренжіткен ажалың ғана табады жақында ғана бес бауырын бірігіп жүз қытайды сабады мың баламыз біріксе әлемді жаулап алады алға қазақстан ой молодец мінерге қазір қазір туыстары бар туған қарындасы бір ауыз айтып өтсін думанның қарындасы. сәлеметсіздер ме думан ағама мұхаммед кәрім думанға бостандық талап етеміз біз жазықсыз қамалып отыр ол өзінің әділетсіз сайлауға өзінің көзқарасын өзінің реакциясын бірден білдірді қаңтар оқиғасында да ол өзінің реакциясын бірінші болып білдірген болатын алаңда болған болатын басынан аяқ жүрген осы сайлауда да ол сөзімен емес ісімен дәлелдеп бірінші болып сайлаудың әділетсіз екенін Э, айтып э, шықпақшы болды бірақ өкінішке орай ауылдан ұзамай жатып оны ұстап алды имамхамед мұхаммедкәрімге бостандық тілеймін және 2023 жылы өткен сайлауға байкот жариялаймыз сайлау қайтадан өтсін заңсыз деп талап етеміз қазір думанның жүздеген қолдаушылары думанның босауын талап етіп күтіп отыр қазір осы жерге де келіп отыр сондықтан бас прокуратура биліктегілердің құлағына алтын сырға дұрыс қолдаймын бұны думанды шығарып алуымыз керек шықпаса жаңа осы жердегі жаңа пресс сөз болып өтті бізге тек қана көшеге алаңға шығу керек мына билік өздері бізді соған итермелеп отыр иә. иә бірнеше талап қойдық арыз жазамыз барлығын тапсырамыз егер де оның бәріне құлақ аспаса онда үлкен дайындық иә дұрыс халыққа жариялаймыз жаңағы иә. қабылданған қарар ұсыныс жаңағы талаптарымыздың бәрін көптеген қоғам белсенділері бар оның ішінде көптеген қолдаушылары бар бақылаушылар бар әр бақылаушының өзі мектепте көрген заңсыздық әрекеттердің куәгері бар куәгері болды сондықтан солардың барлығы да осы болып көтерілгенге қарсы емес керісінше қолдайды барлығы иә бауырым сенің де айтарың баушы еді ғой бір атаң бар ғой иә мен рысбек ағаның рысбек сәрсенбай ағаның сенімді өкілі мына ағамызға бір ай болды арғы келген нарынқолдан бастап бірге жүрдім талғар талғар қаласында 836 жүз отыз алтыншы участокте отырдым бақылаушы болып сенімді болып ол жерде мен ешқандай ұрлық жасатпадым оларға мені олар террор сияқты қарап отыр жаңағы комиссияда отырғандар соныменен таңғы алтыдан кешкі сегізге дейін отырдық есік жабылды екі жағынан камера қойып соныменен рысбек сәрсенбай аға ол участоктен 2400 тұрғын екен оның 406-сы дауыс беруге келді рысбек ағаның дауысы жетпіс, менен алға шықты рысбек аға ол менің участогімде жеңген ардақ назаровтікі жетпіс ақ болды қалған участокте бейхабармын сондай отырған жердің бәрінде рысбек аға жеңіске жеткен қалғанды бүткіл қазақстан көріп отыр қалай ана яшке пашка пашкілеп салған ана сөмкесіне салып ұрлаған мұғалімдер бүткіл қазақстан көрді бұл ә, әділ сайлау болған жоқ сол бұл сайлауды біз сайлау деп сенімсіз сайлау сайлау деп санамаймыз иә. қайта сайлау өткізуін талап етеміз мына думан әбдікәрімді ә, біздің тәуелсіз бір мандатпен барған бұл кісі бұл жігіттің де жеңіске жеткенін бұл аманат партиясы тоқаев әкімдер мұғалімдер бәрі біздің халықтың дауысын ұрлап сатты сондықтан мына думан мұхаммедкәрімге бостандық талап етеміз рахмет Televizyonda alasın. Ya ben al şey diyeceğim. Şey diyeceğim. ассалаумағалейкум қазақ елі думан мұхаммадкәрімға жаңағыдай еңбекші қазақ ауданының ішкі істер бөліміне келіп тұрмыз жиырма бес тәулік осы жерде жатыр бірақ енді бұл жерде полиция бұл жерде тек қана қамауда ғана ұстайды жағдайы бәрі жақсы екен қазір сәлемдемесін айтып шығады жалпы не дейміз ол жаңағыдай іле ауданында қамалған екен сол жақтың сотына сол жақтың қорғау органдарына біздің наразы қылығымыз бар оған бостандық тілейміз әрине ол жерде оның қорғаушысы ғалым нұрпейісов жаңағы апелляциялық шағымдарын жазып жатыр соттың нәтижесін күтетін боламыз бұл жерде басқа қолдан келетін шара жоқ былтырғы жаңағыдай қамалған кезінде мұхаммед думан бауырымыз аштығы жариялап біраз қиналған болатын сол үшін қазір жағдай білуге құқық қорғау органдарынан қандай мына несі ата анасы неғып жатыр уайымдап жатыр солардың сәлемдемесін жеткізу келдік бірақ енді бұл жерде қамауда жатқан адамға емхана емес қой ананы кіргіз мынаны кіргізетін бұларды түсінуге болады сондықтан тамағын беріп қазір жағдайын сұрап қайтамыз рахмет асеке бұл асылбек қараев біздің қоғам белсендісі өзі юрист бұл да өтпей қалған үміткерлеріміздің бірі кім сайлау туралы айтайық а сайлау туралы айтайық өтірік сайлау айт айт сайлауыңа сенбеймін бәрі жалған билігіңе сенбеймін қарыз алған жүз депутат отқанмен мәжілісте елдің мұңы айтылмайды сары залдан пайда бар ма дәл мұндай мәжілістен сөзге шебер аулақтау әзірістен тонап жалмап елімнің бар байлығын елдің қылған өкпенен аз үстем алды көргенде жарнамасын тамсанасың таңырқап таңғаласың жұмысқа кеп ұйықтайды оянбайды оянбайды ұйқылары қанбағасын отыз жылда тіл кетті шұбарланып дінде кетті көбейіп сыңарланып отыз жылғы ертегіге елдер сеніп мың алданып отырмыз мың арланып жаулап алды жемқорлық бар саланы қара халықты қай ар санады иттен ұят қазаннан қақпақ кетті осы еді бабамның аңсағаны Е, иә, қазақ елі, орындарыңыздан тұрыңыздар. Бабаларымыз бұл жолдарыңызды аңсаған жоқ. Сондықтан батырдың тұқымымыз десеңіздер, орындарыңыздан тұрыңыздар ма, диваннан көттеріңізді көтеріңіздер. Осында елім деген ерлерді ел болып қолдаңыздар, қорғаңыздар. Ертең осындай күн әр қазақтың басына тумасына кім кепіл? Сондықтан оян қазақ, ойлан қазақ тұр қазақ күш бірлікте ай жарайсың дұрыс саясат э, қазақ ояну керек мінекей енді қазір соты болу керек біз соны күтіп отырмыз думанның егер де бір жақсы жаңалық болып жатса тағы да хабарлаймыз тағы шығамыз эфирге әзірше сау болыңыздар рахмет бәріңізге тыңдағандарыңызға жақсы хабар болса тағы да шығамыз эфирге халыққа айтамыз енді таратып отырыңыздар халық көрсін қандай бассыздық заңсыздықтың болып жатқаны бізде жалаңаштан келген Жалағаштың жалаңаштан Жалағаштың мына жалаңаштан о жалаңаштан келіпті бір жігітіміз қолдап осы кісі сөйлей жіберсін аты жөнін ассалаумағалейкум қазақ елі алматы облысы кеген аудан жалаңаш ауылы жұман мұхаммед кәрім ағамызды қолдап келіп отырмыз ол кісіге бостандық талап етемін дұрыс рахмет Бәріңізді қолдаймыз мейлі сау болыңыздар енді